всех вітаю з вами кацярына прывітанне з вами алеь з майдэя а кацярына стваральніца подкаста вясна прыйдзе у нас сёння незвычайная калабарацыя ці спецвыпуск главное что не спецаперацыя сёння мы вырашылі аб'яднацца з каці і зрабіць агульнае дзіця у выглядзе гэтага подкаста сённяшні выпуск прысвечаны сямі нашим палітзняволеным калехам да якія на жаль зараз павет час за кратамі по па цалкам непрымальных артыкулах і чыя віна толькі ў тым, што яны дапамагалі людзям. Сённяшніх гісторый будуць сумнымі і, і не сумнымі, часцей за ўсё мне падаецца не сумнымі, але вельмі цікавымі. Самае галоўнае, што гэтыя гісторыя будуць асабістыя і дакладна гэтая гісторыя ніколі яшчэ не гучалі ў публічным эфіры. Вуху, паехалі. Прабітка <laughs> так. Окей. Okay. <laughs> Тем более, что мы пробитку еще не придумали. І пачнем мы за лесе бляскага з самага знакамітага вясноўца, таму што ён стваральнік э, вясны. Пра яго, канене, было зроблена па жыцці там шмат інтэрв'ю, але, але ніколі не гучала тое, што зараз распавядзе пра яго, яго даўнішня сябра і калега і наш таксама калега сяржук сыс. За лесем бляцкім наше знаёмство расцянутае уже мусіць на 4 і больш десяткі гадоў мы пазнаём з ім у 1979 годзе у летом у чэрвені поступілі мы на першы курс філагічнага факультэта комплекска універсітэта мы марылі пра аднаўленне беларускай мовы вывучалі історыі беларусі літаратуру падарожніцелі разам по палесю і не толькі па палесю па беларусі памятаю аднойчы мы вырашылі прайсці всю беларусь ад усхода до захода палескім шляхам але <laughs> удалось нам прайсці толькі трое сутак все пахварэлі у кагосьці разваліліся чаравікі і мы бездарна з-пад мазыра вярнуліся ў гомель і самае дзіўна што шлі тры дні а вярнуліся літаральна за две гадзіны <laughs> такая сітуацыя была вот хачу згадаць нашу такую вялікую апошнюю сустрэчу за лесем это было снежні 2019 года якраз перад тым у выбарчым страшным годам неяк вырашыились з ініцыятывы алеся конечно давай ты вечно хваліўся сваімі гэтымі заслаўскімі дотамі там дзотамі этой абарончай лініі сталина так, так ну якая охота снежань месяц хотя снега мало было толькі так месцамі лежаў давай завтра збіраць поедем ну что сабраў я взяў за плесню падаецца цыгрэ две пачки поехали Алесь оказался мудрей, потом оказалось, у него была и горбата с собой, бутербродики. Мы пошли, спочатку нашли первый, дот такие здоровые. И он поглядел на него, говорит, слухай, какое зручное место, когда его выкупить, то это будет такие придорожный бар, ковярня, вось. А тогда, когда мы еще нашли полукапониры такие, у два поверхи, там, с несколькими покоями в лесе, лезвие нашли, конечно, там гусшары такие – Ён кажа ой тут можна цэлую трапу лажыць цэлы камерцыйны праект тут пойдзем кажа на пенсію і <laughs> будзем все гэта рабіць Да але ён такую рэдыцыю выказаў ён цікавіцца ўсім сам расказаў што тут было што тут было ім за цэлы дзень тады можа штук 6 знайшлі такіх агнявых умацаванняў якія ў прынцыпе вот толькі адзін быў разруйнаваны Э, артылерыйскі капанер астатнія цэлы засталіся таму што было бачна што штурмам іх не бралі мусіць наверное іх так пакінулі без боя савецкія войскі які адступалі вот казаў такое цікавае пра гэтыя доты говорить нехай застаюцца цяпер мы ведаем дзе яны а можа нам сейчас спатрэбіцца можа мы тут будзем трымаць кругавую абарону это я запомніў слова это кругавую абарону а дзякуючы гэтай гісторыі я даведалася што такое дзот насамрэч у алеся беляскага і ўсё жукаса вельмі шмат такіх гісторый і тыя хто ведае іх асабіста ведаюць перш за ўсё тое што яны вельмі цудоўныя расказчыкі часцяком людзей забываецца тое што вяснуцца гэта не проста людзі з функцыя праваабаронцы то што гэтыя жывыя людзі і у нас ёсць прыклад сапраўды такога чалавека якому уласна напэўна больш у чалавечнасці чым ёсць ва ўсім чалавецтве mm -hmm. зараз мы паслухаем гісторыю пра марфу рабковую якую распавядае яе каляжанка Наталя сасункевич і якая я думаю нікога не пакіне без эмоцыяў вельмі добра памятаю гісторыю у той дзень калі марфа затрымалі 17 верасня два -го года вясне ўручалі прэмію арла карскага польскую і гэта было у доме польскага пасла. Это такі раён у Мску там дзе недалёка ад проспекта пераможцаў там дзе такія прыватныя дамы э, больш э, забяспечаныя людзі там даволі шмат думаю дамоў супрацоўнікаў васембасад розных паслоў ну, такі раён больш багаты там быў такі невялікі прыём ўручэнне э, прэміі віншавання і мы туды ехалі разам з офісам і калі ішлі пад'ехалі на шлі па гэтым раёне марф распавяла што яна якраз у гэтым раёне некалькі год таму працавала бо яна падпрацоўвала на прыпорцы у клінінгу і ездзіла вось напрыклад у тым ліку гэты раён у дамах працаваць Я думаю што гэта гісторыя добра характарызуе марху перша яна ніколі не баялася ніякай працы бралася за яе не сыромілась марфа за сваіх поглядаў і актывізму доўгі час сутыкалася з ціскам такім неафіцыйным з боку ладаў яна не магла давучыцца ў беларускім універсітэце была два разы адлічана і таксама было вельмі цяжко ўткавацца на працу афіцыйна таму што е пераследавалі вось клін гэта было такіх адна з магчымасцяў цяжкай працы канешне там з-за таго што належным чынам не аформленыя працоўныя адносіны то і правоў цябе нашмат менш і канешне такая праца на фізічна бывае цяжкая вось якая марфа распавядала то насамрэч што былі часам там хімічныя апёкі ад сродкаў для прыбірання. Гэта была гісторыя пра марфу рабкову каардынатарку валанцёрскай службы вясны. Насамрэч вельмі мала хто ведае, што сама марфа, нягледзячы на тое, што доўгі час жыла ў Мску і была там затрымана з добруша каця што ты ведаеш дарэчы пра добруш пра добрыш ну там есть э, папяровая фабрыка у меня на сшытках у школе вечна была напісана добрская бумажная фабрыка это ўсё што ведаю пра добрыш дарэчы у меня таксама былі такія сшыткі зялёнага колеру які я просто ненавідзіў а ўсёй сваёй душой але ў гомельскай вобласці ёсць і добрая рэч напрыклад наш э, вельмі добры калега які таксама за кратамі леонид судаленко напэўна самы знакаміты рэгіянальны праваабаронца судлянка Судаленко Катя. Пачакаем <laughs> ну, Судаленко. Судаленко. Окей, слухай, а можам звярнуцца да тых, хто жыве ў гомельскай вобласці. Э, Напрыклад, там ёсць яшчэ адна славутасць <laughs> пасёлак акцябрскі, я з деревні і аўтар да, да, <laughs> хто не ведае менавіта з пасёлку акцябрскі пайшоў самы галоўны хіт Рэспублікі Беларусь стагоддзя песні я з дзярэўні, а напісаў яе Андрэй паук. Блогер, як жа ён вымаўляе гэтае прозвішча. Судоринка, правильно, да? мы не знаем, поэтому не собираем От слова версию. «суд». Что, <laughs> прикольно версия? Ну да, прикольно. Ну Вообще да, даже как-то не раз. Судалинка – это значит «судачить», а Судалинка – слово «суд». А Судаленко – это уже, наверное, что украинское. Не ведаю, нам это допомогло, але допомогло найти третій вариант. Слухай, у меня есть идея, У него же был суд, И ну. там судья питав его, як его правильне прозвище. Давай просто послухаем. Не лжу. упершыню за доўгія гады мы прыйдзем таго варыянта як правільна клічуць судаленка ну, слухаемленкоправільна моя вучительница в начальной школе мою фамилию называла судаленко вы ее тоже так называете Слухай, так все вырашыла настаўніца школьная а ў школе ты не любіў пісаць на добрачскіх сшытках <laughs> настаўніца таксама не любіў таму для мяне ён на заўсёды застанецца судаленка Ладно, давай вспомнім пра суд і на гэтым судзе была яшчэ одна абвінавачаная гэта Марыя Трусенко яна валанцёрка Леаніда і суда яна збегла ад правасуддзя беларускага таксама збегла так, так званага беларускага правасуддзя і менавіта яна разам з іншай знакамітасцю ў гомельскай вобласці Андреем павуком распавядуць пару гісторый якія на наш погляд найбольш яскрава адлюстроўваюць менавіта персону леаніда Сами обвинения, которые Леониду предъявляли, они отличались особым цинизмом и э, абсурдом. Такой был момент, это уже э, как бы в перерывах заседаниях, э, вот это вот э, эпизоды уголовного дела, когда он помогал семье, у которого главу семьи посадили за протесты, когда он встречал Марию Тульженкову с ИВС, когда он оплачивал штрафы, консультировал людей, а он стоит в, своей, в этом, за кратами и говорит – Слушайте, я же еще, говорит, детям оплатила автобус э, с Речицы детям, интернат, по-моему, школа-интерната. Говорит, слушайте, а что-то они, говорит, это не вспомнили мне, не положили это в материалы уголовного дела. Это он так к адвокату своему обращался. Я думаю, вот это да. Думаю, как-то они так пропустили. Могли бы тоже заявить, что это были незаконные массовые мероприятия. А он оплатил детям, а вот из этих денег, что люди собирали, он оплатил автобус детям. По-моему, школа Речица, я помню точно Речица, он про Речицу говорил, а, школа-интернат а, для детей и какая-то экскурсия. Он оплатил вот эту вот поездку. Вот это вот, я просто была потрясена. Я вот, честно говоря, была потрясена. А я так получилось, что по роду своего занятий э, пришлось сталкиваться с э, различными чиновичьими вызовами, и произволов. На районную сессию депутатов не пускали меня открыто, районная сессия депутатов, и мы судились, это было забавно, то есть была всегда уверенность. Мы, я его просил, меня не пускали на судебный открытый процесс, на, там, на каким-то милицейским э, пенсионером, да, у него нашли там целый схрон боеприпасов в деревне. Меня судья выгоняла. На следующий процесс уже приезжал Леонид, и мы там начинали ругаться, они нас пускали. Я все снимал на стримил, снимал на видео. Ну, то есть это были хорошие кейсы для того, чтобы показать злоупотребление положением чиновников. Ну, то есть и, и, и ты видел, что с таким человеком чиновники не беспомощны. Он всегда имел, там, как жалобу написать, какой совет дать. И была у нас еще лодочная станция, антикафе, она частника была. Его предупредили, чтобы он не проводил эту встречу, мы там планировали проводить с населением. И мне пришлось его пригласить на автостанцию. На где-то ролик еще даже есть. И ко мне милиция нагрянула. Ну как она нагрянула? Она пришла сначала милиция посмотреть, как у меня перед встречей с утра пришла, что как, нашла какой-то повод, походила. Потом мы сняли ролики. После этого у меня начались проблемы с арендой помещения. Потом меня выгнали оттуда, выдавили. Вот такой был случай. Да. Ну то есть вот ощущение этого, как его боялись как это все их раздражало каким не нужно народец, который умеет за себя постоять. Ну Судаленко я не, не додружил, скажем так. Быстро нам ну, пришлось рано уехать. Ну как рано? Ну пришлось уехать по, по обстоятельствам. Почему он не захотел выезжать, тоже не знаю. Ну, у меня такое ощущение, что он не поехал, потому что и позиция, и плюс, мне кажется, у него все-таки к нему есть уважение со стороны этих силовиков, и, в общем-то, мне кажется, он, у него есть некая уверенность, что ну, его не будут там ну, над ним издеваться или трогать. Ну, в общем, он в относительном спокойствии, то есть проведет этот срок. Может быть, у него была такая уверенность. Ну, друзья, я не, не вижу других причин, чтобы позволить себе остаться в этой ментовской клаке. Я нагадаю таксама, што разам з леонідам суддаленко я галасую за суддаленко. <laughs> Мы вызначились мы вызначились суддаленко нет мы дальше давай слухачы суддаленко настаўніцы навучаюць нас на шытках з добрыжскай фабрыкі вы думаце гэта супадзень і я так не думаю А хто яшчэ з добрыша марфа якая сядзіць за кратамі а, а шыткі былі в клетачку не ў клетачку а ў кратачку. Менавіта таму судаленка назаўсёды застанецца судаленка. Але пры гэтым усім трэба памятаць, што акрамя Марыі Тарасенко і Леонін Судаленко на тым жа самым судзе судзілі яшчэ адну вясноўку валанцёрку Валаніда Тацяну Ласіцу. Ласіца таксама з гомельшчыны і пра яе распавядае Вольга Павук татяна ну э, сябрамі ну што яна вясёлая па-першае так але яна ось што ў ім можна сказаць на вельмі добрая вось добрая добрая вось такія людзі ведаеце калі ну не можна пры іх увогуле сказаць нечага дрэннага ці што яна заўсёды гатовая дапамагаць і ну яна такая жанчына больш у феміністычны бок такая годнасць трымала заўсёды там з мужчынамі калі яны ну, што э, казалі вось сексісткая так то яна ніколі ім не спускала такіх момантаў yeah. так заўсёды яна казала што не трэба там усё такое і у нас нават былі такія смешныя дыскусіі э, месцамі пра а, гэта было Сергеем вазняком і з э, Андреем Дмітрыем таксама як мы ехалі некуды размаўлялі вось пра гэта та яна такая была нецярплівая вось нават э, нейкія смяшынкі вось на у гэты бок яна не любіла <laughs> так, абараняла вельмі так а стойка. І ці ёсць прыклады такіх вось типа якія там жарты былі сексісцкія што гэтыя мужикі Ай ну яны маглі там ну прыабняць там нешта ці там нешта сказаць такой ну, калі яны такія і сябры і кампаньёны вось калі яны могуць там шуціць что там жартаваць да? куды сходить ці ці там А вось что ты там ну, не знаю можа про каких кавалеру пытались ці яшчэ что ну такие жартачки калі э, большая жанчыны я думаю яны э, таксама посмяяліся і забыліся але яна вось э, вельмі была такая сензітыўная до таких момантов понятно феминизм рулит а І пасля гэтых цудоўных гісторый мы зноў вяртаемся ў Менск, Таму што вясна гэта не толькі людзі і не толькі тыя справы, якія яны робяць, але гэта яшчэ і прастора. І з менскім офісам вясны звязана шмат гісторый нашых калегаў, якія зараз, на жаль, знаходзяцца за кратамі. З намі зараз будзе сяжук сыс, які распавядзе гісторыю жыцця Лесібіляскага і Владдзіра Лапковіча. З офіснага жыцця который зараз опечатаны і у меня там засталася моя улюбёная кружка она таксама опечатана аднойчы але дзяржаў летам адпачынак жонка не было куды падзець котку яна жыла у нас на офісе дней 12 10 кожны дзень мы подлічвалі убытки то кубки побились то і то она открыла на трысолях шафу лапам як можна было дапрыгнуць і адкрыць вывалила оттуда гарбаты цукры на подлогу это все водка была такая але вельмі на ласкавая была ну жывая на ўсім цікавілася было все цікава на офіс хтосьці там стос папера злажыў акуратна там про барончых розных <laughs> раніцы яны сен подлозе у перамеску так лісты не пронумараваны трэба збіраць это все ну так ён любіў жыў жывёлаў і любіць чаму любіў любіць что я кажу бы что такое ходка ну, это такая знаменитая хотачку звалі касю жывёламі ввогуле у нас у на офісе цікава было аднойчы мы адчулі нейкі шум за лідоўні аказала что там крыска добрая такая крыска звіла гнездо ну і я такі рашуча захожу да хлопцаў кабінет там лапковец быў валік яшчэ нехта про хлопцы у нас завілася крыса і замест того каб задаць пытанне дзе лапкойчу склікну хто у бо крыса як вядома мае все іншае значэнне что это нехто той хто здае ён адразу кажа хто яру ніхто адзе падзедоўні крыска з ей потым я доўга лавілі а там оказалася можна яшчэ было тыдзень жыццём офісу і пернікі і цукеркі і цукар на ўсё цягала туды і папяровыя рушнікі кожную ноч на кавалачак адрывала туды несла і там такое купло было мякка утульна там там жила пробаронча крыска. Потым неякія ўлавілі, адпусцілі на вуліцу. Ну, такая гісторыя. Насамрэч ёсць яшчэ больш смешная гісторыя, якія лічу пра юрыста вясны ўладзе лапковіча. Гэта бомба. І гісторыя ў нас уводзіць у 2010 год чарговыя прэзідэнцкія выбары. Тады награнулі на офіс і затрымалі ўладзе лапковіча у тым ліку. І наступная гісторыя, напэўна, з'яўляецца маёй самай улюбёнай гісторыяй з гэтага падкасту. Таму што яна мае вельмі незвычайны конец. Я дагэтуль помню той раз это 10 там Каліміржынскаго находзіўся на перавулку інструментальным зараз там выцвярэзнік нейкі знаходзіцца тым памяшканні. І вось нас выводзяць кожнага асобна і па ўсяму перыметру так жылога дома, дзе наш офіс знаходзіўся стаяць легкавыя міліцейскія машыны кожнаму персанальна адна машина, і адзін суправаджаючы з аўтаматам. Так мы потрапілі ў раз, завялі нас у актавы зал, там доўга мы сядзелі, не разумелі ні пра што. <laughs> Лапкоец жартаваў, расказваў анекдот. Ну так цягнулася, цягнулася можа гадзін да пяці раніцы, потым пачалі першых выклікаць да следчых на допыт. І тут замітусіліся па калідоры, заляскалі дзверы, забегалі, рываецца дзежурны афіцер, ну там у раусах дзежурыць нехта дзежурным прызначаецца на, на суткі. Кто тут такой Лобкович? Лобкович, у вас есть бабуля за границей? <laughs> Лукович вочы плупіў, мы сабе думаем, якая бабуля Лукович, А чаму за граніцы? Да па-англійскі што-то трэба Лабковіча, там щось прынесла, што-то сказаць хоча, што рабіць. Дзіце супакойце, на такая там апантана грыміць у дзверы з. Карацей кажучы, яна патрапіла ее прапусцілі ў дзяжурную частку туды. Не да нас, конечно, там мы чулі размову. Вось, а самі ўсе пераглядываемся ну, адкуль мы ж ведаем лапкоі чаму ну, беларус бацьку ведам все тут бабуля нейкая замежніца такая прыйшла вызваляць і на дзіва дзе праз гадзіну нас просто сталі упускаць ну, вот, на не ўсіх і дапыталі Таму што я выйшаў і все вышлі на ганках стаіць сапраўды бабуля стаіць і некалькі жанчын потым аказала што гэта у кіраўніца была місія бсе по назіранню за прэзідэнцкімі выбарамі 2010 года на сапраўды стала ўзрост наши супрацоўнікі міліцыі доблеснай мусіць ангельскай мовы не ведалі нам тлумачыла на нічого не зразумелі Я просто нагадаю чаму ОБСЕ тому что там уладзь лапкович гэта каардынатар кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары І як мы бачым, хвалі такіх затрыманняў адбываецца на, на выбарчую пару, як, напрыклад, у 2010 годзе былі чарговыя прэзідэнцкія выбары. Я тут хачу узгадаць гісторыю, якая папярэднічала затрыманню ўладзе Лапковіча. Гэта гісторыя пра тое, як сілавікі награнулі на офіс перад затрыманнем. І лепш за сяжука ССА яе ніхто не распавядзе. Уварваліся до нас чалавек 8 невядомых людзей, амаль усе ў цывільным, нейкі палкоўнік быў Я тут вспоминаю, как наши хлопцы, весновцы, мужно поступили. Все Лобкович, Беляцкий, Валик Стефанович, все вышли в коридор, стали шчыльно не пропускать их в покое, чтобы мы поспели зачинить компьютеры, там паперы некие, может быть, позничтожать. Вот, и там была такая ситуация, вельми цікавая, и я до этого не знал, что наш Валентин Стефанович такой вот с характером можно человек мы па-першае сталі там казаць на «Ну, якіх правах вы сюды ўвайшлі падзіце вон ніхто не збаяўся з хлопцаў то такая рашучая размова была і тут нехта з іх прасунуў паперку такую пастанова на агляд памяшкання даже не на, на обыск не на ператрус нагляд памяшкання <laughs> Стэфанович так уважліва пачытаў а дзе пячатка дзе подпіс і так марудна марудна доўга-доўга рваў это все на маленькія шматкі потым кінуў ім гэта ў твар я першы раз пабачыў гэты вот сілавікоў і спужаліся яны замерлі от можа хвілінам маўчалівай паўзы я бачу іх вачах спалох яны не чакалі такога адпора а цяпер ад офісных і працоўных спраў давай перайдзем да адпачынку. Чым займаюцца некаторыя праваабаронцы ў прамежках паміж адсіткамі і свае праваабарончай працы. Яны ганяюць на металёвыя канцэрты і разам з уладзем лаўковічам і валянсіным Стэфановичам туды ганяў і павел сапелка юрыст вясны. Если бы правозащита и работа адвоката заключалась бы, вообще жизнь адвоката заключалась бы только в работе, то это была бы, наверное, самая скучная и тяжелая жизнь в мире. Поэтому иногда в этой жизни было время для высокого или тяжелого, я имею в виду рок. И поскольку я с Валентином и с э, Владимиром был знаком гораздо раньше, чем пришел весну, то, в общем, там первый раз вместе мы поехали на концерт еще, кажется, это был 10 2010 год. И это было ACDC в Варшаве на стадионе. Потом мы ездили с Валиком в Санкт-Петербург на Металлику. Потом мы ездили, ходили с Валиком, но это не, не ездили, это ходили. В Минске неожиданно, в неожиданном месте выступил Accept. Это, может быть, сейчас не самая популярная команда, но в нашей юности это были монстры, такие монстры тевтонского рока. Потом был еще Джудас Прист в Вильнюсе, там мы были с Валентином. Потом еще была Металлика в Тарту, и туда мы поехали с Валентином и с Владимиром вместе. И, к сожалению, это был Последний, наверное, такой выезд, потому что потом ударил ковид, а потом случился август 2020 года. А это как бы типу глиток повітря ось праваабаронцы такія жывуць у беларусі змагаюцца потым хопа і паехалі на рок-канцэрт і перезапусціліся это так ну вообще вот я скорее не про себя скажу вот про валентина такое ощущение что у него в жизни и то и другое это естественное состояние и существуют наравне, и это не концерт для того, чтобы перезапуститься и пойти в правозащиту, это все как-то коллаборирует и делает из Валентина Валентина. В «Металлике» вообще есть одна очень правозащитная песня. Название в переводе «Оседлавший молнию». Это песня, своего рода монолог э, осужденного к смертной казни. вы не ўяўляеце якую музыку мне прыходзіцца тут слухаць так мне у лісце напісаў уладзь лапковіч э, апісваючы будні сеза і радыо какой там радыё руская радыё грае гэта яшчэ адзін момант э, тыпу э, звязаны з катаваннямі калі рокеру прыходзіцца слухаць рускае радыё у сеза Андрей Чапюк валанцёр вясны які знаходзіцца ў сеза з'яўляецца бадай што самай таямнічай фігурай скрытнай і про гэта распавядаў тым ліку олег граблеўскі праваабаронца які якому пашчасціла сядзець у адной камеры с андреем чупіком чаму пашчасціла крыху пазней а зараз чаму ён такі таямнічай Ну, ён такі маўклівы хлопец цалкам э, маўклівы чалавек першае маё ўражанне ад яго было ну даволі такое смешнае ну у камеры ёсць такая традыцыя калі знаёмства і ты там кажаш ад, так як тебе завуць з якога ты горада які ў цябе артыкул і ён заўсёды казаў ндей много статей і ён <laughs> ну, так сабе <laughs> Ну у яго сапраўды было вельмі шмат там артыкулаў і калі іх там пералічваць это было б вельмі доўга ён так казаў Андрей много статей э, Шэлля граблёўскі расказаў вельмі кранальную гісторыю якая насамрэч вельмі характарызуе Андрэя Чапюка напэўна з самага лепшага боку які можна толькі ўявіць было вельмі холодно ён подышоў сказал что 8 мне есть бабулины шкарпатоны якія яна звязала ён mm -hmm. мне подарыў гэты шкарпатоны якія мяне выратавалі у зімовые часы бабулины шкарпатоны для мяне гэта было вау это так цёпла было <laughs> что ну, такие рэчы там яны вельмі значны mm -hmm. а дзе зараз это шкарпетки засталіся ў маім доміку у беларусі я их э, захаваў спадзяюся что калі-небудзь все ж таки мы сустрэнемся я павяртаю яму бабуліны шкарпатоны дзякуй вялікія што слухали нас насамрэч мы не вельмі часта калабарыруем паміж ну, не калабаранты як нас называют дзяржава <laughs> ну, пры гэтым калабарыраваць мы умеем да чаму мы вырашылі стварыць гэты падказ тому что 14 ліпеня гэта гадавіна гадавіна затрымання трох вяснооўцаў алеся бляскага валіка стэфановича і уладзе лапковіча год яны за кратамі у сезонному радзіну менску на валадарцы і по памятаем пра то што сем сябраў вясны сядзяць за кратамі яны сядзяць таму што абаранялі вашыя правы вашыя правы і памятаем пра то што за кожным праваабаронцай і за кожным зняволеным хаваецца там чалавечая асоба па-свойму цікавая і на гэтым мы павінны ўжо развітвацца вялікі дзякуй што былі з намі а з вами быў Саша і кацярына і пішыце лісты палядвязаны люблю... голосуй Светлая правда в умах торжествуй Вместе мы сможем построить оплот Чтобы на славу трудился народ Даешь стабильность Я из деревни Я люблю родину Я лидер Двигай телом Даешь процветание Я люблю Октябрьский Йоу-йоу Я лидер